Yo. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Black Market Records. 4760. While track to this dismissal tuko busy like a busy bee bees bees bonga bees mboka ni mboka hata dis luku ni luku mbana ti doba ni genje mtati 40 cent tunachafua sin sin sin tunachafua sin MRO adibadi best this this this nation spangwe spangwe spangwingwe spangwe spangu spangu ngwe staki lawama staki visanga kenyu taama uko sibama meno ni pama teto ni kama nero sibaro kutoko taama topa na para wewe ni fala kwanini kesho ni jana luku ya fosa na fila dedi kwa kichwa bora unaringa mboka ni mboka bora ntomoka chura ni chura ntika natoka mboto wa ngozo mboto wa alabi chicha na nginyo na ngwati piti ni kali mziki kulipi rada ni vipi chura sisuki Mkolani ditamu damu ya pipi na bibi mimi siringi mimi ni amazi mimi sitambui nyini warazi nyamu ni bambi luku ni safi isiyo wasafi mimi ni babi sina kitambi nachuyikulo kenasha shule usefeka mrut amepigwa tubaruda rasijani orengam nipeta pesa ni bad boys pata mchagua kata kusless na shasha mangu na kimficho moja tuka kijo ikiwa pata ngote kutafuta tu mega siko for sure na eza kubuya kisaka kanyuma tafika tu ruda but then kupige fixing vile kimpi msewa kuwakunya mzigo wakata kuwatema kama saifa trip kama unavistoka mjengo wa mariza na huji aminia mkudu hapa ya kuwa kuwafatua ponga tukidakon ukidai utanipata hapa station pata kama leji ususo kama debe mina penda peace and the company this nimekunuda face hata hita mkwezulizi ngoma zetu nda release yo while track this me so tuko busy like a busy bee bees bees mboka bees mboka ni mboka hata this luku ni luku mbana di toba ni genje mtati 40 cent tunachafua sin sin sin tunachafua sin MRO and RD best this this this nation spangwe spangwe spangwingwi spangwe spangwe spangwingwi ngoma ni genje this time imekuja na ubaya bro for real kanja the weekend piga vishindo kuliko idoka juma nigelacha kubonga kilami kimbi for real usibonge na ni rima siringi cheza kidream lipiga mboka kote kote choche wapone wote wote itabidi umetii yo 47 watatii Metro booming brings some more, nigga. Black Market Records.